Привет, YouTube! С вами Валентин и значит шкаф-купе, пояснение к чертежу. Рассматриваем детально чертеж. Значит, э, верхняя часть шкафа, крышка верхняя. Значит, э, нижняя часть шкафа боковые стенки. Давайте-ка будем детально идти по порядку. Здесь у меня указано первым. Это э, раздвижные двери. Это размер, внутренний размер шкафа, по которому надо заказывать сами двери раздвижные. Дальше у нас идет размер 2480 на 600, две штуки Кромка 2 мм, боковые стенки. Это одна боковая стенка, вторая боковая стенка. От низу до самого доверху. Есть такое дело. Значит, вот красным помечена та сторона, которую надо закромковать кромкой 2 мм. Дальше. 2392 на 515, одна штука, кромка 2 мм, средняя перегородка. Вот она идет. От низу до верху. Дальше. 1532 на 600, одна штука, кромка 2 мм, это верхушка. Вот верхняя часть шкафа. Шестьсот на пятьсот тринадцать, четыре штуки, кромка два миллиметра, полки слева. Вот они. Раз, два, три, четыре. Шестьсот на 485, одна штука, кромка 2 мм, верх комода. Назовем вот эту часть комодом и вот этот верх комода. Шестьсот на сорок восемь. Одна штука, кромка два миллиметра планка под комод. Вот эта планка под комод, она у нас указана как 50 миллиметров. Соответственно, 48 плюс кромка 2 миллиметра получается 50. Дальше. 8, 8, 2, то есть 882 на 513. Три штуки, кромка 2 миллиметра, полки справа. Смотрим справа. Раз, два, три одинаковых полки. Так, 1500 на 600, одна штука, кромка 2 миллиметра дно шкафа. Это нижняя часть шкафа, само дно. Тысячу четыреста девяносто шесть на шестьдесят шесть. Одна штука, кромка, не перепутать, ноль пять миллиметров, пол миллиметра Нижняя планка то есть вот эта планочка, которую я установил на магниты, здесь кромка 0,5 мм. Кромкуется полностью со всех сторон. Дальше. 593 на 194. Это 4 штуки, кромка 2 мм, фасад шухлядок. То есть это вот фасадная часть шухлядок дальше. 470 на 160. 8 штук. Кромка 0,5 миллиметра Это сами шухлядки, боковые стенки. Слева и справа. Это имеется в виду слева боковая, справа боковая. Ясно. 555 на 160, 8 штук, кромка 0,5 миллиметра шухляда, передние и задние стены. Это? вот эта часть и та дальняя часть, вторая. Думаю, понятно. По комплектующему шкафа все. Дальше. Что еще понадобится? Какие надо будет знать размеры и что надо заказывать. 1500 миллиметров вверх направляющая. Шириной 82 миллиметра. Вот она. Вверх направляющая вверху двери. 1500 миллиметров низ направляющая. Вот она. Низ направляющая. Стопор 4 штуки. Вот этот стопор. Раз, раз, два и две с другой стороны. труба 880 миллиметров для вешалок. Держатель трубы две штуки. Труба. Держатель трубы две штуки. Также понадобится магнит мебельный 4 штуки для фиксации нижней планки. Конформаты, минификсы, дюбеля, уголки маленькие, большие, маленькие для крепления шкафа внутри шкафа между собой и большие для крепления к стене, если у вас нету задней стенки. Также я не указал, что понадобится мебельные ножки, которые установлены здесь внизу под этой планкой и регулируется сверху через отверстие. А также ручки к шухлядкам. Но возможно вы будете делать без ручек, а просто с таким вырезом, то тогда вам и не понадобятся даже сами ручки. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.